Streit mit dem Freund. Ha, was meinst du? Alia, das ist nicht dein Fahrrad. Oh, oh scheiße. Dankeschön. Danke, Jürgen. Okay. Oh, oh, oh almost forgot. Süße für deine Tochter bitte eh, nicht in den Kühlschrank stellen. Okay? Schokolade. <laughs> okay. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Danke. masuk ya ini udah jam berapa aku kan kemarin udah beliin tuner digital maksudnya baik loh mau bantu This is exactly why we are celebrating our third anniversary. Oh, lagi-lagi paling yang paling perhatian yang bibirnya lebih enak dari coklat manapun yang pernah aku tahu. Ah, jadi yang nggak seksi tapi perhatian ada. Yang seksi banyak sih. Tapi nggak perhatian. Oke. Okay. Hey, hey, hey. I gotta ya, Surya. Kepalaku penuh. Harus manggung di Libra. Senar gitar mati belum diganti, nggak ada duit. Anniversary kita. sorry ya. Tapi bukan kemarin kamu habis jual case yang apa tuh, yang hard, hard case? Ya, kan uangnya udah aku pakai bayar tagihan sama asuransi kita ya. Ya udah, kamu sekarang cepetan ke Libra. Nanti pulang masakan aku akan bikin kamu seger. Oke. Okay. Mm -hmm. Oh, okay. oh, oh, oh, oh, oh. jangan sekarang. Nah, tahun ini chip mah gak akan telat kayak tahun lalu sebenarnya sih Cupu dan chip tahun lalu itu tidak telat tapi datang-datang aja tembleng She must fly or oh, dry isn't out no pretty Cok Cok hmm. tapi beneran aman ya Halo. lo mau bilang gue ditarik jadi manajer hotel di sini kolusi Wan yang udah dua bulan lo suka cari ada di gue dan itu bir bircol yang selama ini nggak pernah lo mau beliin semua aman terkendali ya sebenarnya ada sih alasannya kenapa gua nggak mau beliin ini lagian kalau dengar dari suara kaki lo sih lo masih di hotel berarti lo masih di terlaken kan Ali Ali kalau lo gagal jadi coklat ya mendingan lo daftar aja jadi sekretariat negara terus gue ngurusin negara gitu ah cemen ngurusin lo ngurusin ngurusin Bima sama juggling shift kerja. Nah, itu baru tuh advance. ke konlut ti e angkrik Kodai, Kapkum. Yeah. Okay then. This statue was crafted by Arnold Hugler in 69, funded by all women in Britain to respect a short story, well, a uh, romantic short story about a young fisher girl who died in the storm when she wanted to meet her lover. cinta yang konyol. Uh, sorry, excuse me. Um, I think something was wrong with my breakfast, so uh, please free to capture your moments here. I'll be back soon. Hai. Hai, Molly. Ali, kuliah. Jangan di anak tiriin dong. Udah dikirim jauh-jauh naik hajinya ke Swiss. Jadi ahli coklat yang mabrur. Toko coklat keluarga lo udah nunggu tuh di Jakarta. Iya, iya udah cepetan kesini ntar telur asin lu gue embargo ya. Ich hab gesagt, will kein chinesischen Touristen mehr. Bist du Rassist? Nein, bin kein Rassist. Ich habe nur keine Lust. dachte, das ist eine Schelle bei Du kannst mein Geld haben. Also, Yes. terus. Ciao. Ciao. Hey. Adios service, My Lady. Chip, kamu tahun ini jangan sampai ketinggalan kereta lagi ya, kayak tahun lalu. Kecuali kamu mau direbus sama Alia. Ya. ya, jangan lupa bahan rawon. Uh, eh, kawuk. sayang. Dan nanti kalau kamu ketemu sama Bima, jangan sampai kamu asik tentang musiknya dia ya Loh, tega banget kamu terus nanti aku happy mana gimana dong Chip this is their night iya iya iya oke mem ya udah jangan lupa kereta sama luwak luwak Ayo. Al? Ray. Oh. Wih. Tolong. Di luar winter sini panas banget kayaknya nih. Din. Apa sih ya? Sama gue pakai malu. Gue doang gitu. Nyebelin banget sih. Ah. Oh. Lu tuh ya biasanya juga telat sekarang malah datang kecepatan Duh. lah kalau misalnya gue telat gue salah sih gue ngerti Al tapi kalau gue kecepatan gue masih salah aneh ya <laughs> well you know what they say di jalanan driving too slow is as dangerous as driving too fast nggak ada serunya dong kalau misal semuanya pas-pas saja gitu terlalu predictable lo kan tahu kalau jalanan gua kan jalanan off road Iya- ya, ya, ya, ya, bukan jalanan umum ah itu lo tahu eh nah your service my lady thank you Bima belum pulang nih belum ambil sendiri ya? Nah, ya, ntar gua ambil. Anjir? Enggak, gua cuma lihat lu ngurusin begituan. Ah. Lo hmm. Lu kan tukang masak yang jago. Harusnya lu bisa dong. Nilai bahan makanan yang bagus tuh kayak gimana? Hmm. Kok bisa? Tiga tahun lu masih sama daging yang sama. Bima maksud lo? Iya. Iyalah. Tukang masak yang brilian lagi. Well, Bima itu the best. Alah, the best. Gimana lo bisa tahu nggak ada pembandingnya kok? Lo cuma sama dia doang. Kalau ada pembandingnya baru lo bisa ngomong the best. Lo nggak pernah coba yang lain, Al. Ya daripada lo celup-celup kiri kanan baliknya sama cowok juga. Itu namanya buang-buang waktu, Din. Buang-buang masa depan. Eh, aduh mulut lo kayak blender. Kan katanya tukang masak. Nah karena itu dengan bentukan lo kayak gini, Al. Oh my gosh. Lu harusnya bisa dapet daging yang kualitasnya tuh bagus Wagyu. Ah, Kobe lu bisa dapat bukan Wagyu deh. Den. Lu milihnya Pak Empal. Den. Ah, ya terserah kalau Empal mau dibelain sih. Aduh. Eh, iya terus lo apa itu? Kalau gue sih masuknya ke buah-buahan. Ayang. Eh, Empal. Hai. <laughs> Hmm, bawa rokok. Ya masih mending bawa rokok daripada bawa parfum yang lain. Eh, Rockstar. Ada gua di sini. Lo hmm. nyapa gua aja enggak lah gue rokok deh eh Bimbo lo kenapa nggak mainin lagu sendiri aja sih di tangga tun kalau di situ keren daripada lo cuma jadi corong lagu orang bau rokok bau pengus lo thank you thank you thank ah, you tuh kalau cuma mau ngamen di Blok M juga bisa, gue ngapain terbang ke sini? Nah ya emang bukan lo yang harus terbang, Bimbo. Yang harus terbang itu integritas lo. Sekali berarti sesudah itu mati. Hairil Anwar tuh buat lo. Ini maksudnya apa ya? Standby buat manggung di Beer House malam ini. Wah, weh, weh, Lo main di Beer House? Nah itu keren tuh. Ini Beer House yang kita omongin di... Yaudah, ya. Terus nggak ngomong gitu sama aku? itu masih standby yang. Aku kan lebih belain dinner kita. Belain? Kamu belain dinner kita? Terus iya gitu, kalau kamu dikabarin akan ah, main malam ini kamu gak datang. Hah? You rock the stage tonight. hari ini aku tuh nggak serta merta dapat shift malam gitu aja aku pecah shift aku jadi dua bim buat kita buat adik ya person. begini ini Be begini gimana aku yang childish jadinya aku yang nggak bisa diajak ngomong gitu maksudnya yang lebih milih nungguin naik gitar yang rusak dibanding aku yang sakit tuh siapa? Kamu cuma diare Al dan udah ke dokter lagi tidur juga. Ah lah ini udah ratusan kali kita bahas ya. Dari kapan kamu bikin vlog? Baru mau mulai, baru mau mulai oke? Okay? And you're not even telling me? Cerita kek, apa kek? Enggak. Aku nih buat kamu apa sih Bim sebenarnya? Terminal? Apartemen ini cuma tempat sampah? Hah? Transitan aja udah kamu numpang tidur sini tuh sudah? Speak. Kita tuh udah tiga tahun loh Bib kayak gini. Ada satu hal yang kamu ngerti tentang aku enggak, kamu tuh nggak mau. Tiga tahun kamu tuh nggak pernah. Tiga tahun. Tiga tahun aku masih dapat nggak pernah. Really ya? Gak pernah. Bima, Bima. kesini cuma kalau manggungnya lagi jelek aja. Alia nggak tahu. Tiga tahun. Ya, tapi kalian kan udah ngelewatin banyak hal, bisa bertahan. Betul, dan... bertahan. Bertahan dari satu sama lain, bukan buat satu sama lain. lucu aja gitu lucu tiap aku berantem kamu jadi pawang terus tau gak terus curhat aku yang suka nyelonong tengah malam gak dihitung Bim, kamu tau gak sih? Kamu nyusulin Alia ke sini, minta sumbangan dari semua teman musisi di Jakarta. Itu tuh selalu bikin aku rinding. sebenarnya aku punya Dinda Explorer. Untung aja poninya enggak. Ya? そうそ gitu kah? Besok aja lagi. Ya. semalam thank you ya lo udah nemenin Bima <laughs> apaan sih lo kayak sama siapa aja gue yang sorry ya Al pasti pasti Din ninggalin lo ya kayak nggak tahu dia aja Place, don't you? Mm-hmm. Well, the restaurant, not the other one. okay, <laughs> let me put it this way. The food there is like the whole India put in one bowl mixed with curry. Has it ever occurred to you that perhaps, just perhaps, it is you who simply does not make enough effort to understand India? Mm. -hmm. God, this still has no butter? Pure brown mixed with vegetable oil. Hmm. wow. What is it now? I have never seen it like this before. The last Tito you made, it took you a good month. Well, I just gotta save my relationship with Dima. I mean, an anniversary dinner, a nice one, in a place that he likes. Kama Sutra. The only thing that I can do right now, Timmy, is trust him. So you better be right. Ah, hallo? Hallo. Kannst du Top 40 spielen? Er kann mehr, Roman. Er kann die Top 100 von den Billboards runterspielen. Ohne Probleme. ja, ja. Du hast die Chance nur, weil Timmy mir mit der Weinlieferung hilft und wir nur noch fünf Plätze frei haben. Roman, ich habe dir gesagt letzte Nacht, er hat gespielt auf der Gitarre wie ein... Im Moment haben wir nur Afternoon-Slots. Und hier ist tote Hose, also viel Glück. Wünsch mir Glück. Make them happy first. me time for mina the songs. Show it, man. Sing what we know. Okay, okay. <laughs> I vars mitt ama Katy Perry songs for medals, Dana. sih tapi dia harus ngatur schedule dulu ya nggak apa-apa yang paling penting dia tuh udah tahu kamu Roman tuh kayak paus di sini musik sini semua rekomendasi dia sakti aku tahu sih hotel kamu nggak jauh tapi emang harus ya sampai ke sini segala ya karena aku tahu cuman aku yang akan datang ke sini Bim, kamu bisa crash in di tempat aku. Aku lembur malam ini, aku ada di hotel. Dan Dim juga tahu kalau aku lembur, jadi... Jadi pasti dia lagi nyangkut di sarang lain kan. Emang sih nggak ada teh yang spesial, nggak ada homemade cookies. Tapi aku yakin ini jauh lebih baik daripada kamu stay di jembatan. Ataupun di stasiun. Marvin. Aber hallo Marvin, ich bringe meine Touristen zu dir. Ich weiß es schon, aber letztes Mal hast du ein Riesenproblem gehabt mit der brasilianischen Dame. Sie hat dich geschlagen. Das darf man nicht haben. Das ist äh, ein Restaurant mit viel Tradition ja, und ich muss es schützen. Das war doch vor einem Monat. Jetzt ist é asiatisch. Sehr schön. Und süß. Marvin, bitte. <laughs> Okay. Okay? Okay. Dankeschön, mein Freund. Ich bin dir was schuldig. Merci. Merci. Denn? Buongiorno, Bella. Aber sie ist nicht asiatisch. Italienerin. zum Mittagessen. Ah, tschüss. Hi. Hi. So, how's your day? Good, how are you? Die Presse wartet auf eine E-Mail bezüglich des, Inter des Interviewverfahrens. kepala kamu. Hah? Gak ada konsep maaf. Bikin alasan kek, bohong juga boleh. Kamu tuh telat dua jam. Ini ada apa ya? Kamu kenapa sih? Hah? Here's the Hamlet question for you. Aku ini artinya apa sih buat kamu? Ini kamu lagi nunjukin kalau kamu udah mulai baca buku yang aku rekomendasiin. Eh, eh, ah, apa sih? Katy Perry, really? Kamu harus lihat tadi ada BG naik ke atas panggung. Happy banget. Kayaknya baru bebas dari penjara deh. Sayang. <sighs> Tapi harusnya emang ada yang belain kamu di saat-saat kayak gitu ya, sayang. biar Tatiana nggak sia-sia kasih izin, hmm I have a proposition for us. Aku menawarkan resep baru buat kita. Resep yang lama? Ya udah hangus dong sama anniversary dinner kita. Mau denger? hmm Here. Oke, okay. ready? Mulai hmm. sekarang, aku akan belain kamu. Aku mau jadi manajer kamu. Oh. Hmm. Let's think about it. Kita bisa sama-sama um, bikin kita berdua yang baru yang lebih lebih nikmat ya butterfly kiss

is what morning looks like at our little castle. Bima masih tidur sih. Bangun, ah. bangun, bangun, bangun, bangun. bangun. Semalam Bima itu habis ngulik ah, lagu semalaman. Well, and that other stuff too. And apparently, apa? Gonna do it again. <laughs> <laughs> yang kamu ngapain sih tuh udah udah udah udah eh, ngapain sih kamu ini lagi kerja bikin vlog buat artisnya yang nanti karirnya langsung tamat gara-gara dilaporin orang tua pacarnya ke KPAI pas lihat video ini di YouTube yang kamu lupa kalau buat Jakarta kita ini nggak ada kelamaan absen nelfon sih kamu udah kalau gitu kamu aku bikinin skrip terus kamu shoot sendiri ya eh kemarin hmm. aku bikinin kamu account Twitter sama Path namanya at official bima <laughs> passwordnya tanggal jadian kita kenapa sih namanya itu loh kenapa nggak at asli bima aja sih lebih catchy bisa buat bisnis madu juga norak makanya kamu perlu manajer tau nggak kayak gini kamu pelibra mm -hmm. aku akan ke ya teh kamu nih bagus ya bagus ya <clears throat> Kok pahit? Gula itu nggak bagus buat tenggorokan. Hmm. Pesan moral dari tukang bikin coklat. Ngapain ke bareng? Aku kan manajer baru, jadi harus gaul dong. Kuliah? Kosong. Terus nanti harapan sama Cho, Beren kerja. Hmm. <clears throat> Jangan salah gaul di Baron repot kalau kamu jadi jangki saat rehabnya kamu yang ngatur lagi enak aja bunga aku kok merah ya kan dari coyang lupa ya Katerina. Morning shift for you. Where is Alia? I'm actually waiting for her. Do you know where she is? Alia texted earlier. She's not coming in. Which is strange. We're getting our cookery assignment deadline today. Maybe she's not in the mood today. She just wants to have fun. You know, cooking is about taste, right? It's just uh, this girl. It's so goddamn pretentious. stop. she's learning to bear responsibilities from her parents. So please leave her alone. Hey. God forbids you from entering her head. Hey, the heart wants what it wants. That's Woody Allen for you. Hey, Katerina. Come on. She must be at the Interlaken. Yeah, her, favorite chef, Daiki Aikawa, is there. For a tour or something. He's staying at the Interlaken, where her girlfriend works. Brutus? emangnya Bima nggak bilang kalau lebih milih bilang sama Bima sama aja bukan capek nggak sih cowok berarti kita udah bisa selamat party lagi dong di rumah lu kayaknya udah nggak umur kita ya You really have spoken to Alia? Oui, Alia is going after Daiki Hayakawa at the Interlaken and she forgot to bring the cake. Daiki is here? Uh-huh. at room 222, Sipa Hotel to be precise. Come on, so I need to bring the cake, the one that Alia baked, the practice cake? Come on now, you know how important it is for Alia to overstay here, right? Well, how about this? I'll bring yours as well. Okay, ah, good. For the love that you've been wasting away. Ah. she caught a flu. The bed and I can fix that surely, if you know what I mean. Well, every relationship is strange, Hannah. Like us. You're a lifetime mistake. A lifetime stain. But I'm a great mistake, yeah? But remember, you're a culinary reporter from a leisure magazine. That's the man you want. Oh, is that it? Mm-hmm. Okay, then. This is the last time I'm helping you. After this, there's no more blackmailing. At yourself service, my lady until you make mistake with me again. Adresse am Telefon mit LA. Tatjanas Freunde sind auch Jacks Freunde. Und das ist von ihm. Dankeschön. This is rough. Too rough. Hm. Okay. Aber ich muss ihn natürlich noch spielen sehen. Oh. Hast du noch Zeit? Ich kann ihn jetzt anrufen. Wen? Wen? Corinna? Corinna? Rin. Kenapa? Kok kamu bisik-bisik gitu sih? Kamu di Libra kan? Iya, tapi lagi di kamar mandi. Um, Oke. Okay. Forget about Libra. Kamu sekarang ke Baron, kamu ada audisi di kafe. Audisi? Kafe apa? Cafe Mocha, tempat ngumpetnya Cloud Nobs. Iya, founder Montrose Jazz Festival kan? Itu kan aku yang cerita sama kamu. Tapi kamu ngapain di situ? Because I'm a good manager. Halo, Bim. Yaudah cepetan yang aku tungguin ya. Kamu kenapa nggak ngomong dulu sih, Al? Kamu tahu nggak kemarin aku audisi di Beer House itu nyampe ke Libra. Aku nggak enak sama manajemen. Sayang, Libra itu terlalu kecil buat kamu. Menurut siapa? Kamu kan? Manajer itu salah satu job desknya, komunikasi. Belajar itu aja dulu. Rin? Called him. And? Um, he's coming. Um, so, is there any poetry reading here too, or? When he's coming. Um, let me call him again. Hey, um, I think we should take a rain check here. Yeah. But then I've never known anyone who loves tea as much as this. Tea? But, take it san if I'm not mistaken, that's a chocolate cake, right? You'll never understand her. Is that Jack also bothering you? Uh, oh, hey, what do you think I should do about Jack? Oh, don't worry about Jack. I'll deal with that later. Uh -huh. Yeah, no problem. Hi. Hey, your favorite couple. <laughs> Good, my dad calls me. Hello? Hello Al. Kamu di mana ini? Kampus atau apartemen? Hmm, di tempat kerja ya. Kenapa? Hmm, nggak apa-apa. Ibu masuk rumah sakit. I, I, tapi ibu nggak apa-apa? Ah, Tatiana. Um, Alia Skype ya, Ibu bangun nggak? lagi di rumah sakit, Al. Ah. Ibu juga lagi di infus. Lagi tidur dia. Benar-benar, Ibu bangun nih kayaknya. Benar-benar. Al. Halo, sayang. Hai, Bu. Kamu tenang aja, cuma salah makan kok. Kena gado-gado ciragil, biasa Ibu lupa tuh sama cabenya. Kamu sehat? Senang, nak? Iya sehat kok. Udah ibu nggak usah mikirin Alia dulu. Ibu nih suka gitu deh. Ingat-ingat dong kalau makan cabai Oke ya. Ya udah nanti Alia dikabarin lagi ya. Ya ya ya ya. ya. Hati-hati ya. Al. Ya ya. Untung pisau dapur kamu nggak setajam punya Al ya. Untung tadi nggak ada jarum suntik ikutan. Kalau ada, sekarang kita udah di bandara. Aku yang nganterin kamu pulang ke Jakarta. I know it's pathetic aku yang mutusin tapi aku juga yang gak mau bester Kumpel. Und ich brauche einen Platz zum Bleiben. Gottfried Litin, wann lehrst du das endlich? Du bist immer Lampe mit der Frau. Ich bin aber immer am besten mit Mädels. Ah, hey, Oli, bitte! Öffne die Tür! Scheiße. Wir machen Request daw. Lagu tua favorit kamu itu? Klasik. Sheila on Seven itu klasik. Berarti dini itu klasik ya? Pan, orang. Oke. Okay. Kamu tuh selalu kayak gini ya. Setiap worst moment di hidup aku. Melihat tawamu Mendengar senandungmu Terlihat jelas di mataku Warna-warna indahmu Menatap langkahmu Meratapi kisah hidupmu Terlihat jelas bahwa hatimu cerita sama aku kalau cowok Din putus ya kamu kayak nggak tahu dua anak itu aja ingat gak pas mereka berantem gede sampai ngalahin drama Korea kan eh tahu-tahu udah emang lagi gitu aja <laughs> nggak ada praktek satu waktu buat ijaz kamu masuk ke dunia aku. Bim, yang kamu perlu itu untuk tahu bahwa niat aku tuh baik. Sejak kapan sih aku nggak tahu niat kamu baik, Al? Masalahnya bukan di niat. Kamu paham gak sih? Aku itu butuh waktu Bim jangan lupa nanti kamu harus lihat.

Terus yang 40 persennya? Berusaha nyantet kamu. Sayang Jim yang gak bisa nyebrang samudra. Terus, kamu kenapa dengan manisnya tiba-tiba ngajakin aku makan siang? Kamu nemenin aku di jembatan, nyamperin ke beer house, nawarin kunci. Makan siang doang sih kayaknya cemen ya. Terus aku harus bayar pakai apa? Kamu udah narik aku dari shower semalam. Oh, you like it in a champion way? Kita makan burger aja yuk di Hooters. Aku lagi pengen makan burger yang besar banget. Ayo. Didn't I tell you? Do not mess up Alia's head. Not only is she skipping school now, but she also didn't submit her assignments. I was just on the phone with her, and she said she wasn't in the right mood. Don't you see this? It's a liar talking about. Assignments and mood? This is all coming from you. This is so you. No blah blah. Please, inhale, exhale, calm down. No need to be angry. Come on. What are you doing with Valia? Huh? Sticking around her all the time? She's got a boyfriend. I know. You're fighting again with Corina, aren't you? Yeah, we're, uh... Yeah, yeah, yeah, the ABCD of love. Right. It's like this. We've got our names to take her off. She's the one fighting with Bima. I'm just being her shoulder. If you so... are, you aren't here. Hey, uh, is today the final deadline for Alia's assignment? Do you even understand the meaning of deadline? Who's the lecturer? Is he still around? What? itu energi siapa tahu ada santet yang berhasil <laughs> excuse me are you use it uh, no can I take this yeah, yeah. thank you sure Bim orangnya nggak ada kali emang Alia bakal tiba-tiba muncul kayak jin apa kalau kamu ngelirik ke cewek tadi ini tempat dengan tes yang buruk dalam mengolah komoditas, kata dia mau yang hidup kayak tadi atau yang mati kayak ini Farina doesn't share food <sighs> eh, tapi kan ada jadwal latihan sama bikin vlog juga ya sejak ya, kapan kamu punya jadwal? Ah. Hmm, ya, ya. ya. <laughs> tapi kamu kok nggak kelihatan seneng sih maksudnya kalau aku biasanya punya jadwal itu untuk mempermudah jadi ya seneng yang paling penting itu mau kamu atau bukan jadi kamu belum bikin vlog lebih penting aku ketemu David lah di kantor radionya cek prediksi chart buat di Libra nanti Bim, Aku tuh jadi mikir deh. Aku punya caraku sendiri, Al. Dan harusnya itu yang kamu support. Kalau masih mau jadi manajerku. Kamu kenapa ya jadi ngancem gitu sih, Bin? Ya, aku tahu aku masih belajar. Tapi kan aku lagi nyari yang terbaik buat kamu, Bim. Ini apa kamu yang nggak mau ya sebenarnya? Bim, kita mesti ngomongin ini lebih serius. Fuck. Karina, warum ist dieser Iraner noch immer auf unserer Gästeliste? Du hast das Komitee nicht informiert, oder? Warte, Jonas, bitte. Ich bin auch im Komitee. Ich wirst dir am besten die Wichtigkeit dieses Festival vor uns erholen. Was auch immer, dieser Mann hat politische Probleme im Iran. Soll ich das Festival jetzt deswegen absagen? Jonas, ich weiß, du bist mein Vorgesetzter. Aber möchtest du dich zweit als Feigling sexy friend is up there. Al, lihat ke bawah pintu ya. Lihat dulu logonya di bawah tuh. 慢了。 Kamu ngomong apa sama Mr. Smith? Lo beneran mau denger nih? Panjang banget loh. Bisa lebih panjang dari novel gue yang udah nyampe ke bab 13. Atau lo bakal ilfil kalau lo tahu si bandot tua itu minta apa dari gue. Mau denger? sih? Hah? Ngapain? Mau ngelakuin apa juga nggak bisa ngapus yang udah kejadian. We cross the line. But we have to deal with it. Atau ya, ini bakal bisa jadi hantu yang membunuh semuanya, Al. Besok kebetulan aku ada kerjaan di yo. Kamu belum pernah kesana kan? Iya, kamu sama Bima kan takut ketinggian. Kalau mau ngalahin hantu, besok pagi aku ada di stasiun ya. Selamat malam. harusnya aku pilih aku mau perjalanan yang bisa ngalahin hantu masih ada nggak waduh kalau tiketnya sih udah habis ya Gimana ya udah aku siapin ya? sampai sini kamu diem situ aja hantu aku juga nggak ada rencana buat meninggal dalam waktu dekat sih hantu itu nggak bisa dipercaya aduh kamu ngomongin soal percaya nih sama aku ya, yang aku tahu kamu itu mau jadi tour guide mau jadi pemenang Nobel sastra atau tukang gangguin Bima atau samar-samar pacaran sama Corina walaupun ya lima tahun sih kalian sama percaya tuh mahal hal mahal <laughs> ya tapi yang kamu jual selama ini itu Din umur lima tahun tuh aku yatim piatu liburan ke Brastagi kecelakaan mobil dan aku sampai sekarang sering nanya sama Tuhan, sama Allah, sama Buddha, Yesus, atau apapun itu sebutannya lah. Kenapa cuman aku yang selamat? Terus aku hidup jadi sering pindah-pindah. Tinggal di tempat opung, di tempat tante, di tempat pak le, bu le, rasa percaya aku jadi semakin habis karena semakin lama ya kekerabatannya juga semakin jauh katanya kenapa semakin jauh harta ayah sama ibu aku yang mereka rampas semakin sedikit aku jadi terbiasa banget sama tempat asing, orang-orang yang asing. Nah, ya kayak sinetron nah. Kita lagi. tambahin followers Instagram ya? <laughs> Hah? Followers aku mah dikit, orang Indonesia semua sih. Ya. Padahal Lukas sama kayak Sumatera, cuman bedanya nggak ada salju <laughs> doang. Seru ya? Agak musikal gitu ya? Ya biasanya tuh orang Tamil India gitu yang suka nyanyi-nyanyi. Ya tapi kalau mereka nyanyi lagu yang semua orang tahu kan sebenarnya bisa nyanyi semua. Kus kus tai. Iya kan semua juga bisa nyanyi. Kamu nyanyi? Enggak maksudnya. <laughs> Eh. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, Dum dum dum. Eh, eh, eh. eh, eh, oh, eh, oh, eh, eh, eh, eh, eh, lagu eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, तरिंजा और इंडिया पड़ाले पड़ाला मा कुछ Eh? eh, Eh? ah, पागलों ah. हैं हैं eh. suka playground sih begitu oh apa gara-gara terlalu memacu adrenalin atau bahaya apa gimana um, jadi dulu waktu aku kecil aku sama adik aku main ke playground dekat rumah gitu huh? um, gede itu ya ini mah cuma seperempatnya kali ya kayak, lebih gede dari ini ya spacious hmm. mainannya banyak ayunannya tuh yang tinggi-tinggi yang lebar-lebar gitu hmm. seru banget ya pokoknya yang posotan agak melengkung sedikit nah, gitu. ya ya ya ya. <laughs> ya namanya juga anak kecil kan ya aku main lupa waktu kasihkan sendiri terus adik aku hilang oh iya hilang 6 jam apa apa tuh dia ya itu hmm. setelah itu aku udah nggak bisa dipercaya lagi deh Aku Aku ngeliatnya nggak gitu ya. Hmm? Kalau kamu dipercaya, buktinya kamu dikirim ke sini. Dipaksa sebenarnya coklat itu bukan passion aku nggak juga ya hmm? ya kamu dikirim ke sini kan kamu buat nurusin usaha keluarga kan hmm. berarti itu artinya kamu yang percaya hmm. Hi. Disclaimer Aku nggak tahu ini campuran air hangat sama tehnya. Oh. Ya. Oke. Okay. <clears throat> Al, aku mau. Apology accepted. Aku belum selesai ngomong. Ya, tapi aku tahu. Aku mau main di muka. Bener. Tapi aku butuh waktu sendiri dulu buat. Maksud aku terserah kamu mau ngurusnya gimana. Nanti kamu bilang sama aku, terus aku yang jagain. Oke. Okay. dibuka dong yang emang dingin banget apa fashion show-nya sukses nih. Ya. Yeah. Congratulations. Eh, hey, everything's okay? Not really. Ada tamu yang ketangkep di Langstrasse karena beli drugs. Harusnya dia dijemput untuk ikut meeting di film festival Asia Pasifik. Hmm. Eh. Hey, hey, hey, hey, hey. Kamu minum berapa gelas sih? Hah? <laughs> enak kok kayak naik deh. Tak, isi perut Let's go. Anthony Bourdain? Kamu jadi kayak dia? Keren. Kamu pasti pernah baca Nat kan? Hah? Nah, di situ aku pernah baca. Setiap hari, as we speak, ada aja bahasa yang punah resep makanan tuh juga gitu. Sementara seluruh peradaban di dunia itu dimulai pada saat makanan dimasak. Aku pengen nyari itu. Terus kenapa nggak kamu jalanin kalau gitu? Kamu nggak pernah tahu soal ini? Ya, toko coklat, keluarga, masa iya aku bikin portable? Kan nggak mungkin. Hah? Maksudnya? Wah, sebenarnya aku juga nggak mau ada yang tahu sih soal ini. Hmm. Apalagi kamu. Loh, aku baca loh teksturnya Borden. Aduh. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngerti soal itu, ya... Pasti kamu. Nah, iya. Ya, tapi of all people yang ada di sekitar aku sekarang... Hah? Uh, aku nggak mau gitu. kamu masa lupa yang mau gue kamu kedai Ki Hayakawa tuh siapa? Ya aku sebenarnya pengennya Bima yang itu. Oh. Ya tapi aku udah apal sih reaksinya dia. Pasti akan ah kamu egois, kamu harus mikirin keluarga kamu dong, bla bla bla. It's, it's the old thing. Dan nyebelinnya dia bener. Ya kamu ngerti lah ya. That makes sense right? Kayak kamu lagi debat sama Corina, lalu dia yang menang perdebatannya kan? Aku yang menang. Oh. <laughs> hujan itu pasti cewek. Nama tetesnya rintik. Kalau cowok rontok. <laughs> rintik jatuh ke tanah lalu hilang. Sama kayak kangen. Kalau udah ketemu, kangen habis. Kering. Tapi nanti harus kangen lagi. Ya. Al. Ya, ibu kenapa lagi? Gak apa-apa. Ibuku sehat-sehat aja. Ayah cuma mau bilang, dari semester depan kamu gak usah balik ke sini. Ayah yang sana. Hmm. Kamu lupa ya? Lima bulan yang lalu ayah kan minta kamu untuk buka kontak sama dengan toko yang terlatih. Oke, kamu sibuk gak apa-apa. Ayah yang akan hubungi langsung dan ayah akan bikin tujuan kamu di sana untuk apa? Apa yang udah kamu kerjakan di sana buat itu? Iya, tapi kan di sini Allah kan nggak cuma. Makin jelek nih, makin jelek ya. Ya udah, kamu di sana hati-hati. Ayah akan kamu kapan persis lihat ayah di sana ya. Hati-hati ya. Oke oke, ya udah. Ya, ya, ya. Udah. dan kau pun jadi ratu rintiku bermahkota pelanginan ragu menarikan rinai air mata oh, sebelum kau larut lagi. laratnya luka Waktu rintiku Oh, ratu rintiku Bagus sih, tapi kok sedih sih? apa jadi si Ratu Rintik itu jatuh ke apa tadi laratnya luka emang aku kayak nah, gitu ini pesan aku buat kamu biar nggak begitu lagi nggak perlu lari ke bawah shower lagi harus ya Hmm. Ini tuh bagus-bagus banget loh. Cuma di sini aku bisa bikin lari kayak begitu. richtig Geld gemacht. Wow. Diesmal meinst du es ernst, hm? Ah, Leben ist hart, aber wir sind okay. Hey, deine Kamera funktioniert noch, oder? nggak tahu kalau kamu masih Ayah marah. Katanya akan kesini untuk ngurusin kerja sama coklat yang harus dari dulu aku urusin. terpaksa kamu harus ke Moka sendiri, aku harus ke toko Shu. Tapi kan aku belum kenal sama Jack. Uh, tapi toko Shu lebih penting. I'm good. So you don't know anyone at you? Sure. <laughs> That's out of my league. I applied as an intern there and I was rejected three times. <laughs> three times? Yeah. The old Franz, the chocolatier, he's meaner than the bear. Hmm. Great. <laughs> hey, I know Dean is helping you, but please don't come near him again. He's dangerous. see you after the break. And stay sweet. Well. <laughs> You're just wasting my time. This is my stage, and I have my standards. Yeah, you sir... played shit. And it wasn't necessary to give me that story of how you single left. This is lame. You're just like the other bands that bring up their dead grandma mm, no, sir, stories. We... Sir, hey, tell Adam if he wants to be a manager, he should try showing up when his band auditions. Hey, und wer bist du? Hi, um ehm, ich bin Bima von Alia. Um ehm, das ist aber nicht der Jack, oder? <laughs> oh doch, das ist dus der Jack. Mach, dus het een gut spielst, hat eine gute Laune. ah. Ja, ja, danke schön. Just, just live. Aku nggak salah denger deh. Kamu mabok ya? mungkin Ben, nah. Adrian sama Steve hmm, masih main di weekday sih gila kamu tuh gak pernah loh senekat itu kepepet bukan kepepet tapi bebas gimana rasanya berani dengerin kata hati sendiri enak ya Du bist wirklich mit Corinna zusammen. Hast du mir mal für Glenich gesehen? Ich fühle mich einfach nicht wohl damit. Das sind auch meine Freunde. Weißt du, die Schweizer sagen, jede Familie hat ihr eigenes... Dunkles Geheimnis. Hey, du bist Familie für mich. Du bist mein Bruder. Oh, komm, erzähl diesen Scheiß jemand an. <laughs> Okay, ich gebe dir eine Woche und dann bin ich raus. Dann ist Schluss mit diesem Sherlock-Scheiß, okay? Ja, ja. ja. Kamu tuh dari pertama kali ke sini belum pernah tinggal sendiri ya? Dulu aku ke sini karena ada tempat pulang. Hmm, mungkin udah saatnya sekarang kamu punya tempat pulang sendiri. apa-apa. Nanti aku yang di blacklist tahu. Enggak, tempat ini tuh emang terlalu tenang, butuh ribut lah. Ya, tapi kalau dipikir-pikir aku lebih senang kerja di sini sih dibanding shoot kayaknya. Udah gampang, kamu jangan khawatir soal itu. Pokoknya sekarang tugas kita bikin toko shoe itu bertekuk lutut sama kamu, ya. hmm. ya. Jadi kata kunci shoe itu sendiri kan udah tradisi, udah hmm. dari tahun 1800-an. Jadi kita harus bikin kamu itu juga punya akar yang kuat soal coklat. Jangan khawatir, Amethyst, Bristol is crystal. Dan kita lagi ada di tempat yang lebih terang daripada kristal. ada yang peduli juga sih. Right here. Kepakan saya. You finished, Benny? Yeah. I'm going downstairs. Kevin. Hi, Ben. Hi. Hi. Kamu nggak kedinginan di atas sini? Lumayan. Eh, selamat ya. Aku udah dengar. Nanti aku konfirmasi lagi sama Udah aku urus semua kok. Show gimana? Um, oke. Okay. Lagi ngurus proposal sama uh, eh, Cat. Um, ngomong-ngomong, kamu udah yakin sama dua orang ini kan? Ah, kan aku bilang. Oke, okay, oke. Okay. Ya karena kan aku jadi manajerin kalian semua. Nggak cuma kamu sendiri. Ayo. Adrian, orang Filipina. Udah lima tahun keliling tur main piano. Steve, mm -hmm. main kahun. Oke. Okay. Dia orang Taiwan. Kita pakai nama Asia Rama. Bim, sebenarnya sih aku nyiapin kamu buat jadi solo artis so um, oke okay. kamu lagi bikin lagu baru ya tumben gak pakai contekan sayang benar kata kamu di sini dingin kamu tuh mau apa lagi sih Corina saya itu nggak pernah minta apa-apa selama ini saya udah tahu bisnis tambang mama lagi drop. Rumah yang di Brundas nggak akan dipakai lagi. Jadi saya akan ambil langsung kunci rumah itu ke Om Rudy. That's it. Oke. Okay. Terima kasih. Lauren. Who is it? This is Ali Adin's friend. He is gone. Gone where? most Dasa, but this is none of your concern. This is mein Geheimnis. sama orang bisnis mamaku. Kita nggak tinggal bareng kok. Aku inget banget kamu dulu debat sama Din. Kamu bilang musik itu ada karena ada berhentinya. Bukan ada yang terus-terusan nyambung. Aku rasa Kamu butuh itu dari Alia. Jeda. Du kannst die Kamera haben. Da läuft nichts zwischen Corinna und Bima. Ich mach nicht mehr mit. Den, das ist armselig. Ich weiß, dass du Schluss gemacht hast mit Corinna. Lass es ziehen. Oh. Aku mau ngomong. Gini ya. Kamu mau putus. Itu yang kamu mau ngomongin? Bim. Kita tuh udah jalan jauh dan lama banget. Betul, Al. Makanya Tapi lupa berhenti. Kayak kompor yang nyala terus. Panas jadinya. Emosi. Maka dari itu, aku... Aku mau usul resep baru. aku perlu jarak. Kita berdua bisa tempat, punya ruang sendiri-sendiri untuk nyari flavor yang baru. Hmm. It's us, right? Yeah. I just think that we're still worth fighting. Ah.

gesehen. Editorin von McGraw Hill. McGraw Hill? Ja, Publishing Company. Sie ist zum ersten Mal in Interlaken. Bist du sicher, du willst jetzt aufgeben? Ich habe mal gegoogelt. McGraw Hill hat einen Haufen Autoren rausgegeben. Ja. Das ist ambitiös. Aber ich kenne euch Jungen. Das kommt gut. Dankeschön. Nächste Woche kommt dein Vater, oder? Du willst jetzt den melanesischen Chef der meint, vom Münzig Indonesisch, Franz. Indonesisch, melanesisch ist doch ganz eine Serie. Wer für Schuh will kochen muss sich zuerst in meiner Koche beweisen. Ich bin hier nur für das Administrative zuständig. Wenn wir über Rezepte sprechen, dann sprechen wir über Franz. Make him trust you. siap pitching. Kamu tuh belum nyiapin apa-apa loh. this is not the right temperature. Huh? And this is not the right flour. Excuse my curiosity, but what exactly did he tell you? In France? Mm -hmm. Well, he said this is not an honest chocolate of some sort. Well, I kind of agree with him. Oh, serious. Well, you know, I don't have any culinary background either. I studied marketing and media, and then I quit my job, took the chance, and made this dream happen. Here in Switzerland, we don't have any cocoa trees. You guys have way more cocoa farms in Indonesia. But we love chocolate. But to be properly shown, love needs honesty. You can only show love when you want to, not when you have to. So tell me now, did you make chocolate because you want to or because you have to? Mr. Hayakawa is not available now. Correct. Mr. Hayakawa will understand. Tell him this is from the Interlaken tea guy. Okay, okay. I will tell him that you called. Okay, thank you. jangan begitu. Gak profesional namanya. Udah ketemu Franz? Igor. I'm sorry to bring you here, but Langstrasse is no longer safe for me. Yeah. I always take care of you, I always have. I'm always at your service, my lady. opportunity of Indonesia Interlaken Chocolate Connection. Cheers. Cheers. Cheers. Really? You're still asking me for chocolate recipe? Do you understand her? Her name is Alia. Well, this one, a love story in the writing. <laughs> eh, eh, eh. Kamu yang takut ketinggian, bukan ayah. Kenapa kamu ngotot banget bawa ayah ke sini? itu yang Al mau ya bukan cuma sekedar bikin coklat atau ngurusin toko coklat Al pengen pengen keliling dunia nyari resep-resep nyari masakan ke Jepang nyari teh yang paling tua ke Tibet nyari tukpa yang paling enak di sana atau Magelang untuk nyari lesah yang udah hampir punah. Kan masak itu perjalanan. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Buku ini udah kamu pegang lebih dari 10 tahun. udah gak takut ketinggian lagi ya Alia tuh gak bakal bisa bikin coklat sejujur ibu Al akan tetap pergi bagus dari Anto di Bodang. Kamu pamit Ibu. saya mau pulangin kunci yang waktu itu. Ya balikin ke Rudy aja. Hey. Ma. Mama tuh pernah sakit hati gak sih sama Oi? kata dari kamu itu bikin aku nggak bisa tidur. Terima kasih ya, Ma. Bukannya ada biasa begadang? Iya, nggak pernah gara-gara kamu. Nggak pernah aku lihat kamu sekecewa itu. ini semuanya sekarang. Kita nikahi Aku serius. Kamu gila ya? Kamu itu brengsek, Cip. Kamu tahu, aku jatuh ke sumur yang paling dalam. Di dasar adanya kamu lagi, kamu lagi. Ini kamu baca buku yang mana sih? Hah? Buku aku atau buku apa? Aku baca ini, kamu tuh pernah gak sih bener-bener baca hati aku, baca hati kamu? Aku mau lebih dari sekedar kita yang dulu. First date langsung make love. Ya. Terus sekarang gimana? Aku mau proses. Pelan. Saling baca. Tapi kan ada yang namanya misreading, mislearning, apa nggak? Kamu resiko terbaikku. pelan-pelan. Cuma cium. At your service. After you. darf ich mich eigenes Lied auf Indonesisch singen. Ich habe das Lied für viele mich wichtige Person geschrieben. tahu kamu selingkuh sama Corina. Tapi aku juga selingkuh sama Dim sih. Selama ini Aku bikin ilusi kalau ngejar kamu, ngejar mimpi. Padahal <laughs> lari, takut, nyari comfort zone, dan kamu lebih dari sekedar comfort. Aku harus belajar berani dulu. Aku mau pulang ke Indonesia. Aku mau pergi juga, Bim. harus jalan keliling. I want to taste the world. oh, no. kamu masih mau nyari aku kamu tahu kok aku di mana Sorry ya, ngajaknya dadakan. Takut nyari waktu lagi. It's okay. Maria. lugar, a